جو اوكي ليتس جو شرمها شرمها يا جابر يا ابن المسؤول من الجنة بالجنبوت سليم اه وين ما ما ما ايه وين بعرض اختك المسبحة بعرض اختك ايش؟ دنيا الاول انت ايه؟ ليه؟ Free Palestine, Philistine Hora. Ah.